Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 33. Hay otra manera de ver al mundo. Lo que se intenta con la idea de hoy es que reconozcas que puedes cambiar tu percepción del mundo, tanto en su aspecto externo como en el interno deben dedicarse 5 minutos completos a la sesión de práctica de por la mañana, así como a la de por la noche. En estas sesiones debes repetir la idea tan a menudo como te resulte cómodo, aunque es esencial que las aplicaciones no sean apresuradas. Alterna tu examen entre tus percepciones externas e internas, de tal forma que el cambio de unas a otras no sea abrupto. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Luego, cierra los ojos y examina tus pensamientos internos de la misma manera trata de ser igualmente desapegado con ambos y de mantener ese desapego cuando repitas la idea en el transcurso del día. Las sesiones de práctica más cortas se deben hacer tan frecuentemente como sea posible. La idea de hoy debe aplicarse también de inmediato de surgir cualquier situación que te tiente a sentirte perturbado. En estas aplicaciones di lo siguiente. Hay otra manera de ver esto. Recuerda aplicar la idea de hoy en el momento en que notes cualquier molestia. Quizá sea necesario sentarte en silencio un minuto más o menos y repetir la idea para tus adentros varias veces. Cerrar los ojos probablemente te ayudará en este tipo de aplicación. Y David nos dice, la lección de hoy, hay otra manera de ver el mundo. En la lectura de la sección enseñanza y curación en el capítulo 5, se nos recuerda al Espíritu Santo. Así que pedimos la manera del Espíritu Santo de mirar al mundo. Pedimos desapego de los pensamientos que creemos que pensamos y del mundo que creemos que vemos. Estamos abiertos a que el Espíritu Santo nos enseñe que solo lo amoroso es cierto, que no podemos destruir la verdad, solo podemos aceptarla. Estamos agradecidos por el hecho espiritual y metafísico de que nada que no sea bueno fue creado jamás. Que toda la verdad, el amor, el espíritu, permanece para siempre tal como Dios lo creó. Le pedimos al Espíritu Santo el recordar que solo podemos compartir los pensamientos que Dios nos ha dado, que las ideas del ego son irreales y no pueden expandirse. No se les puede compartir. Con la ayuda del Espíritu Santo, todos los pensamientos del pasado se anulan. Todos los errores del pasado se desvanecen y desaparecen en la luz de la expiación. Hoy oímos una voz que nos muestra un mundo libre del error, libre de los juicios y del dolor. Hoy el mundo del Espíritu Santo destella ante nosotros mientras descansamos en calma. No podemos compartir pensamientos opuestos. Solo los pensamientos que pensamos con Dios se pueden compartir. Y cuando nuestros pensamientos, nuestros pensamientos puros, se alzan en fortaleza, los compartimos y el compartirlos es nuestra purificación. Así que hoy vemos el mundo de una manera completamente diferente del pasado. Somos libres en la luz de la verdad. Con profunda sinceridad sostenemos en la mente la idea de hoy. Hay otra manera de ver el mundo